compagnonne et oh compagnon Bienvenue à toi dans cette école. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, mais bientôt ce sera toi. Moi, je ne suis pas vraiment un professeur. Je suis un chat noir, comme tu peux le voir. Bon, les présentations sont faites, alors au travail. Cette école n'est pas comme les autres, car c'est l'école de la révolte de la liberté. On a remarqué qu'en général l'école, dans presque tous les pays, consolide les inégalités et fabrique des petits chefs, des petits soldats et des petits consommateurs. On appelle ça l'ordre social. Quelle catastrophe <laughs> Nous, au contraire, ce qui nous intéresse, c'est la liberté, car il n'y a rien de plus important. Mais... L'ordre social c'est essentiel. Sans chef, c'est le bazar. <laughs> Alors lui, c'est le personnage qui va dire des choses en sensantes dans chaque épisode. Il va représenter la pensée dominante, donc il y a plein de costumes différents. On parlera de la pensée dominante plus en détail dans un chapitre consacré à l'intérêt général. Et comme il est du côté des dominants, on a le droit de se moquer de lui. Moquez-vous si vous voulez, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je suis désolé, l'ordre social, c'est important. Sans ordre social, plus de société. C'est dangereux. L'ordre social, c'est important. Ah oui, l'ordre social, bien sûr, c'est important. Sauf qu'on n'a pas la même définition de l'ordre social que lui. Si dans une société, il y a des chefs tout en haut et des esclaves tout en bas, pour nous, ce n'est pas l'ordre, mais c'est le bazar. Pour nous, l'ordre social idéal, c'est-à-dire l'organisation idéale de la société, c'est une société sans chef. Oh! Et tant qu'il y aura des chefs, cette école aura pour but d'apprendre à s'en affranchir. Oh on parlera mieux de tout ça dans les prochaines vidéos. Comme tu vois, on a beaucoup de boulot devant nous. Alors, à bientôt et n'oublie pas de t'abonner. Allez Vive la liberté et vive l'anarchie Vive l'anarchie Vous êtes sûr Non Oui Évidemment Ça sera même le sujet du prochain épisode Vive l'anarchie